Al menos 28 refugiados mueren al naufragar la embarcación en la que viajaban frente a las costas de la isla griega de Farmaconisi. Los guardacostas griegos han rescatado a 68 personas, y otras 29 han podido salvar la vida nadando hasta una playa de esta isla del sudeste del mar Egeo. Cientos de personas han muerto esta noche en el Mediterráneo al hundirse frente a las costas libias dos embarcaciones en las que trataban de llegar a Europa. Según fuentes oficiales del país africano, el primero de los barcos en zozobrar transportaba a 50 personas. Estas imágenes que les vamos a mostrar eh, han dado la vuelta al mundo y se están convirtiendo en el símbolo de la tragedia del Mediterráneo. Les advertimos de que pueden herir su sensibilidad. Los equipos de rescate encontraron a varios niños sirios ahogados en la playa. Thank you. Thank you.